هذا لي باي هادي الشموع هادي الفواكه تاع اللعاب هادي صابون هادي الحكاكه كتهرسات هادي اللعبه ديال الكره الارضيه هدا les ballons الصغار تفرقعوا دي العيون ياه هذا الماكينة هذا coconut. هذا iPhone 11 Pro Max ماي جاد تهرس وشوف كي تهرس كلشي ضغط عليا غير واحد المره وتهرس هذه الصندوقه هذا بوب كورن هذه بونجا اه بونجا كريمة الشوكولا هذا العصير كما آه فيه كرة كدير السيارة هادي تشيب تشيبس Да? Державками. Держи, а камера терзет. الهجرة ديك تاع الارجاع